Son Sonia López, unha das socias da cooperativa Gaia dos Nenos de Santiago de Compostela, un espazo que naceu para poñer na mesma sintonía as necesidades das crianzas coas necesidades dos adultos. Hoxe estamos aquí porque nós tamén apoyamos o de las Fest. Píntame o de las Fest. Píntanos o de las Fest. Thank you.